vamos deixar. Água parada não vamos deixar. Água parada não vamos deixar. Água parada não vamos deixar. Latia cam, latia cam, latia cam, latia cam. Tá Galega safadinho hoje quer me sentar. Tá Galega safadinho hoje quer me sentar. Tá Galega safadinho hoje quer me sentar. Galega safadinho hoje quer me sentar. day's a dream when I'm every day's a dream when I'm Every day's a dream when I'm every day's a dream when I'm Красотой своей сгубили пацана С красотой своей сгубили пацана С красотой своей сгубили пацана С красотой своей сгубили пацана С- हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे सीता बिल्कुल प्यार करेंगे सीता बिल्कुल प्यार करेंगे सीता बिल्कुल प्यार करेंगे सीता लटके voy a salir con la prima mía. Ni porque voy a salir con la prima mía. Ni porque voy a salir